J'ai essayé de foutre cette pièce. <gasps> Hello les crâniens Avant de commencer, j'aimerais bien vous présenter ma chaîne Instagram. Ce sera principalement pour vous montrer l'envers du décor et des puzzles que j'ai encore jamais présentés. Revenons à nos boutons. Dans le dernier épisode, on a reçu un indice concernant le puzzle d'aujourd'hui. L'équation. J'ai aucune idée de ce que je vais devoir faire, j'espère des maths, mais c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour les trouver ensemble. Bon, ce sera un épisode un peu particulier. J'ai fait mon tournage et comme d'habitude, j'ai eu des soucis techniques. L'enregistrement s'est arrêté soudainement et j'ai décidé de transférer mes données sur l'ordinateur. Pas de bosse ce coup-ci, ma vidéo est corrompue. Là, je déchante et j'ai un besoin d'extérioriser cette haine que je ressens. Pour minimiser les dégâts, je prends toujours un objet de petite taille et le balance contre un mur avec force. Bon, vous la sentez la couille là Je prends donc une pièce de monnaie et la jette sur le mur en face de moi. Oui, j'ai fait un échec critique en dextérité et oui, j'ai réussi à détruire mon écran à la place du mur. Autant dire, j'en suis pas très fier. Hein. Je me suis calmé entre temps et comme vous pouvez le voir, il fait déjà bien nuit dehors. J'ai eu le moral dans les chaussettes, c'est dans ma personnalité. Je suis quelqu'un qui déprime facilement et c'est ainsi. Mais je peux pas rester ainsi. Mon challenge est, est-ce que je finis la vidéo ou pas est-ce que je décide d'être une victime à m'apitoyer sur mon sort ou est-ce que j'avance Et je vais faire preuve de ma détermination. Donc je vais vous expliquer tout ce que j'ai appris durant ma dernière tentative et on va continuer ensemble à partir de là. C'est parti. Je vais relancer le chrono et on va commencer. Donc premièrement, l'ouverture de la boîte. Je suis arrivé ici et mon instinct pour l'ouvrir, c'est de le retourner et de le forcer. Et on peut remarquer que bah ça tombe pas, parce que normalement on est juste censé retirer la boîte bleue ici, ou le plastique qui m'empêche de l'ouvrir. Et voilà comment j'ai procédé. Voilà exactement comment j'ai procédé et comment je suis arrivé à ce résultat. Oui, je suis un bolos, mais là n'est pas la question. Donc, en faisant ceci, j'ai trouvé le parchemin secret qui était caché tout en dessous. Donc, j'étais pas censé le trouver maintenant, mais c'est pas grave. Du coup, le parchemin, je l'ai rangé et je ne l'ai pas du tout lu. De toute façon, ça donne un indice sur le prochain casse-tête, alors il n'y a pas de grand intérêt à le lire maintenant. Ensuite, je déballe le tout, du carton, il y a encore plus de carton, et je me retrouve avec la base, un sachet rempli de pièces et les feuilles d'instruction. Première chose que je fais, je déballe le sachet comme un gamin à Noël. Je suis là. et je commence directement à essayer de remplir le puzzle. Et chose étonnante, bah en fait ça me servait à rien. Tout simplement parce que même après l'avoir fait, j'étais là, bah, en fait c'est quoi mon but J'en savais rien. Et c'est seulement après que je me dis que je dois lire les feuilles d'instruction. Quel génie Voilà, je vous passe les blablas euh, un peu chiants. Placez les pièces à l'intérieur des limites du casse-tête afin de créer une base. Placez ensuite une pièce du casse-tête Da Vinci pour y découvrir les formules des scientifiques et les indices permettant d'exposer la légende du roi. Les différentes formules conduisent à des résultats distinctifs. Les plans et les étapes vont modifier la somme dans ce casse-tête à double signification. Alors ça, c'est un truc que j'ai pas trop réussi à comprendre. Peut-être que je vais découvrir après. Placer ensuite une pièce du casse-tête Da Vinci. Je suis censé, pour résoudre ce casse-tête, utiliser un bout du précédent casse-tête. Et ça, c'est ouf On dirait une espèce de recyclage. Et c'est une bonne chose. Donc, je m'empresse bah, à sortir le secret de Da Vinci et je le réouvre. Hein. Normalement, il devrait s'enlever. Cool. Là, je suis interpellé. Ils disent qu'avec une pièce de ce puzzle-ci, je peux l'utiliser pour remplir ceci. Or, pour moi, je n'ai que deux choses. On peut remarquer un carré avec un cercle. Sûrement un indice, peut-être pas pour celui-ci, mais c'est un indice. Et ici, il y a simplement écrit Family Games. Là, par contre, j'ai des doutes sur son utilité, sur sa pertinence. Et voilà, j'ai que deux pièces. Donc, j'ai essayé de foot cette pièce et j'ai commencé à remplir les zones sur les côtés. Eh bien, ça m'a rien servi du tout. Mais c'est là le gros mind blow, les gars. Et ça, ça éveille vraiment mon côté explorateur. Regardez, il y a deux pins métalliques, mais qu'un seul trou. Nous ne pouvions ni l'enlever par ici, ni l'enlever par l'autre côté. Et en chipotant, bon, pour dire la vérité, je l'ai balancé, j'ai découvert qu'un des pins est Et comme on a pu retirer ce pin métallique, tous les blocs peuvent désormais être retirés. Quelle surprise de découvrir une autre facette cachée d'un casse-tête que je pensais avoir déjà résolu, mais non. Donc ni une ni deux, je comprends enfin que je dois rajouter l'une des pièces sur la base. Et regardez celle-ci. C'est la plus grande de toutes et on peut voir des inscriptions en ligne. La première fois que je l'avais réalisé, le casse-tête, j'avais senti avec mon doigt qu'il y avait des lignes. Je m'étais jamais douté que c'était un indice pour le prochain. J'en déduis donc que c'est cette pièce-ci que je dois utiliser pour construire le casse-tête, chose que je n'arrive pas à faire pendant un bon gros 10 minutes. Mais souvenez-vous, sur la feuille d'instruction, il était dit de mettre les pièces dans la base et une seule pièce du précédent casse-tête. Ça signifie que cette pièce-ci n'est pas la bonne pièce à utiliser dans la base, mais celle qui nous sert de feuille d'instruction. On a aussi l'indice du premier casse-tête, faites un pas de plus vers l'équation. Si vous sautez la première étape, assurez-vous d'utiliser la dernière. Le secret est dissimulé dans les angles, les lignes et les formes. Alors autant je peux comprendre la dernière phrase, mais l'utilité des premières m'échappe encore. Et on va reprendre à partir d'ici. Donc j'avais déjà testé plein de choses. Hein. Donc en suivant les lignes, ici ça doit faire un V, donc je pense notamment à une pièce comme celle-ci. le problème c'est que là j'ai vraiment pas de place pour mettre autre chose. Celle-ci, par exemple, pourrait fonctionner. Parce qu'après, je peux mettre ces deux pièces-là qui correspondent à la forme. Et mon souci après, c'est qu'à droite, ici, il y a une ligne et ici, il y a même un angle. Donc, j'en ai déduit que la seule façon, c'est d'utiliser la plus petite des carrés. C'est celle-là. Il manque une pièce. Oh Je l'avais oublié celle-là. Voilà. Et ici, je peux voir l'équation. Je vais le noter. 4 au carré, 6 fois P4. Bon, je vais peut-être l'écrire avec leur façon d'écrire, on sait jamais. Maintenant, je vais tenter la même chose, mais sur les autres côtés. Voilà, et là, je vois rien du tout. Donc, on est d'accord que c'est cette équation-là qui est intéressante pour résoudre le secret de la pyramide. Toutefois, j'arrive pas encore à comprendre celle-ci. Les différentes formules conduisent à des résultats distinctifs. Les plans et les étapes vont modifier la somme dans ce cas, tête à double signification. Il y a deux significations et j'arrive pas à comprendre ce sont lesquelles. Pareillement pour celle-ci. Faites un pas de plus vers l'équation. Si vous sautez la première étape, assurez-vous d'utiliser la dernière. J'ai bien compris le secret éditionné dans les angles, les lignes et les formes, c'est ce qu'on a utilisé actuellement avec le bloc d'instruction. C'est quoi la première étape Placer les pièces à l'intérieur des limites du casse-tête afin de créer une base. C'est cette étape dont il parle, qu'on peut zapper, mais le fait d'utiliser une pièce du casse-tête Da Vinci est le plus important. C'est peut-être ça la signification J'avoue que je sèche sur ce coup-là. Oh J'avais pas remarqué ça A-M-A-N-S-O-I-L Ah, man's oil L'huile des hommes J'ai aucune idée de ce que ça signifie. Comment j'ai pas pu le remarquer avant Je hmm. Je sais pas s'il y a autre chose à chercher. Donc je vais en conclure maintenant et je verrai bien quand on passera à la troisième étape. Maintenant pour l'indice, il y a quand même une différence entre mon parchemin d'avant et le parchemin de maintenant. Hein. La vision télescopique est différente de ce qu'elle semble. Elle représente le commencement pour l'un et la fin pour l'autre. Déterminez les particularités de chacun et rapprochez-vous du trésor un tiers sera mis de côté et un quart permettra de libérer la légende. La première formule découverte servira uniquement à la toute fin, mais la fraction pas du tout. Oh là là, ça a l'air tellement vague. Mais voilà, on va dire que pour l'instant, le casse-tête est résolu et on passe à la review. Difficulté 4 sur 5. Il est assez complexe parce que vous avez plusieurs couches d'énigmes à résoudre. Premièrement, vous devez d'abord comprendre ce qu'il faut faire et c'est pas si évident que ça. Reprendre le premier casse-tête, trouver qu'il y a un aimant, utiliser le gros bloc, se rendre compte que c'est pas la bonne pièce, eh bien ça, c'est pas un processus qui est si intuitif. J'hésite à lui donner un 5 sur 5, surtout parce que j'ai l'impression d'avoir zappé un truc. S'il se révèle qu'il y a quelque chose que j'ai zappé et que j'aurais pu résoudre, alors dans ce cas-là, il vaudra son 5 sur 5. Et son appréciation, un 2 sur 5. Le matériel est plutôt agréable, très facile à manipuler, c'est gros encore une fois, même s'il y a deux couleurs dont j'ai pas trop compris leur utilité. Mais j'ai adoré le fait d'utiliser un ancien casse-tête et d'y découvrir encore des secrets. Mais il perd des gros points pour la confusion générée on ne sait pas si on a vraiment résolu le casse-tête et la satisfaction n'est pas vraiment au rendez-vous. On pourrait pourtant dire que oui, parce que j'y ai découvert encore des secrets, mais c'était dans un autre casse-tête, pas dans celui que je dois résoudre. À part si j'ai vraiment manqué un gros truc, il aurait la note de 2 sur 5. Voilà, c'est la fin de ce casse-tête. Le format de celui-ci est un peu différent dû à mon manque de self-control, mais j'espère que vous aurez quand même apprécié cet épisode qui, pour moi, sera très mémorable. Commentez si vous voulez me charrier pour mon écran brisé. N'hésitez pas à me voir sur Instagram, vous y verrez des choses que je ne mettrai pas en vidéo sur YouTube. Likez, partagez si vous avez aimé la vidéo plus important, si vous souhaitez me soutenir, abonnez-vous. Pareil sur Gigamesh, moi. Oh <laughs> Il a fait comme les racailles dans la rue. Euh. Il a gagné.